No yksi sellainen strategiatutkimuksesta löydetty asia tai strategiatutkijoiden tunnistama haaste organisaatioissa on se, että kaikki ei välttämättä osaa sitä strategia ähm, sanastoa ja, ja strategiakieli on, on ää, ähm, ähm, erilaista eri osissa organisaatiota ja ihmisillä on erilainen kieli puhua strategiasta. Ei pelkästään siis, että meillä on eri kieli, vaan että myös se, se niin kuin, äm, työyhteisöjen itse käyttämät käsitteet on erilaisia ja se on yksi sellainen haaste, mitä on tunnistettu. Toinen asia, mikä on tunnistettu strategiseksi haasteeksi organisaatioissa on se, että, että organisaation eri osissa on erilainen työrytmi ja ihmiset työskentelee erilaisen, erilaisella rytmillä ja se saattaa myödostua organisaatioissa myös haasteeksi, että, että organisaation muutoksissa voidaan tarvita nopeita muutoksia työyhteisöissä, missä on totuttu työskentelemään äm, tietynlaisilla rutiineilla ja tietynlaisella temmolla, mikä ei välttämättä sovi siihen nopeaan muutokseen. Tai sitten toisinpäin, työ, työ ähm, vaatisi keskittymistä ja temmon hidastamista. Ja organisaatioissa on totuttu siihen, että asioita hoidetaan hyvin nopeasti. Ja tämä on yksi sellainen haaste, mitä tutkijat ovat tunnistaneet, mikä saattaa myös muodostua strategiseksi haasteeksi. Mun mielestä on ollut erittäin mielenkiintoinen konsepti siitä näkökulmasta, että tässä kaikki pääsee soittamaan. Ja minusta se on hyvin innovatiivinen työkalu, kun puhutaan organisaatioissa, missä kohdataan päivittäisessä toiminnassa haasteita, joita ei aina välttämättä osata sanallisesti käsitellä. Me tehtiin tutkimusta yhteistyössä tämän Redoomi-konseptin kehittäjän Heini Merkkiniemen ja sitten mun kahden kansainvälisen kollegan Nada Enrisadin tuolta Bernin äh, kauppakorkeakoulusta ja sitten äh, Gazi Islamin, joka on tuolla Grenoblen kauppakorkeakoulussa tutkijoina, niin, niin yhteistyössä tehtiin tutkimus äh, musiikillisesta interventiosta suomalaisessa liikajääkiekkojoukkueessa että he oli hävinneet 11 peliä putkeen. Ja tällaisen musiikillisen intervention jälkeen he alkoivat voittaa pelejä. Mitä me sitten löydettiin, mitkä ne meidän keskeiset tutkimustulokset oli, että me huomattiin, että, että tämä musiikillinen interventio toimi kahdella eri tasolla. Näiden pelaajien omakohtaiset kokemukset että he pääsevät soittimien avulla ilmaisemaan itseään ja sitten joukkueen tasolla niin he yhdessä soittaessa löytävät yhteisen rytmin, niin, niin meidän tutkimusaineisto osoittaisi, että, että tämä musiikillinen interventio auttoi heitä ratkaisemaan niitä jännitteitä, mitä siinä joukkueessa oli syntynyt. Ja tämän vuoksi sitten se häviökierre saatiin myös katkaistua.